Yes, halo guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys Sekarang gue balik lagi untuk react day 6 guys Nih tapi ini lumayan banyak banget guys di kolom komentar guys ya 365247 Ini kayaknya pengertiannya 365 hari 24 eh, 24 jam selama seminggu Kayaknya begitu kali Iya gak sih guys? apa, nah, apa kalian nggak tahu nih artinya di balik ini eh, judul apa guys ya tapi gue jujur gue penasaran guys ini uh, genrenya apalagi gue gak ngerti nih guys karena genrenya udah lumayan luas guys ya gue nggak tahu nih di bawain 365 seperti apa metal rock jazz pop apa kayak gue gue yakin apa yang digarap sama tangan-tangan mereka biasanya selalu berhasil guys tapi sebelum itu kita intro dulu ceplok Oke okay guys, ini gue udah buka eh, uh, 365247 guys ya. Ini yang versi color coded uh, malah lebih bagus guys karena ya gue berusaha untuk mengenali masing-masing personel. Tapi kalau Sungjin sama Wonpil udah lumayan terngiang. Tapi yang sering gue tuker yang kayak sama J guys karena mereka menurut gue punya timbre yang rada mirip guys. Cuman beberapa beberapa lagu tuh memang mereka suka uh, ngeluarin karakter mereka lebih kuat guys ya. Tapi beberapa lagu juga mereka suka kayak semacam kayak kembar suaranya guys menurut gua guys oke okay, guys kita langsung aja guys oke okay, kalau ngomongin day six gua penasaran apalagi mereka udah mau come comeback guys ya bulan April besok nih guys gua nggak tahu nih albumnya seperti apa kita tunggu bareng-bareng guys let's go my day 365 247 ceplok hmm. oke okay. ini iramanya sedikit latin-latin gitu guys ya kayak ya gitulah langsung nah, gua gedein guys ini soundnya kayak menarik nih guys soundnya menarik guys ini gitar gitar rasa Fender banget guys, sama uh, itu keyboardnya kayak di distort gitu guys ya. Pep pep gitu. Ini soalnya gue pernah ketemu keyboardis balik lagi guys, gue gue gue bukan keyboardis guys ya. Ini pernah gue ngeliat pemain keyboard guys di, dimasukin ke stombok gitar guys pakai distorsi dan itu it works keren banget bahkan soalnya bisa pakai distorsi, overdrive, terus pakai chorus, pakai phaser dan segala macam efek-efek modulasi itu banyak banget. Nah ini contohnya kayak gini kayak mungkin. Oh, jujur gue penasaran sih. Uduh. Gila papa. Tuh kecil dikit guys ya. Iya lanjut. Asik. Tuh tuh suara papa ada beda di sini guys. Oh gak deh, masih ada respinya. Ah, itunya ya, masih ada. Nice. Nah ini kayak lagu gue pernah riak nih guys. Ini suaranya fre uh, frekuensi untuk di musiknya itu kan padat low frekuensi guys. Maka vokal nih rada uh, dipaksa di high cut guys. Eh apa di low cut. Jadi suara lownya nggak terlalu body Jadi suaranya berasa di atas sini guys ya. Nice mix. Dan suaranya nih kayak di preamp booster guys yang sering gue bahas juga sama suara itu sedikit distorsi ya di sini. Ya. Oh nice. Di sini berubah benuan saya jadi kayak lebih ngeklep ya. Tak, tak, tak, drum ya. Nice. Ini suara suara snare juga rada di kedepanin guys ya. Nice. Oke. Okay. Ini suaranya lebih cenderung tipis mixing ya guys ya. Kayak gue bilang tadi di low cut bahkan sampai backing backing vokalnya sama adlib adlibsnya juga di low cut guys. Dia ngalah dia sore so soalnya suara bassnya yang kayak itu sedikit uh, eh, bumi lebih lebih low frekuensi banget. Oke. Okay. Ya, yeah, suara berasa di atas sini guys ya, area sini. Keren. Ini genrenya beda uh, Latina Latina begitu guys ya. Dan mereka ngebawain dengan karakter Day6 lagi guys. Itu yang gue suka. Mereka gak pernah kehilangan karakter di masing-masing lagu mereka yang berbeda-beda genre. Itu dia. Nice. Wow, oke okay, sequence One Pill sabi sih guys tuh. Ada suara-suara cop-cop vokal ya. Nih. Eh sorry bukan <laughs> sorry bukan vokal guys. Ternyata tuh scene ya dimainin sama dia. <coughs> tuh, di arah sini guys, di arah sini. Ah gila itu vokalnya denger ngambil siapa lagi? Oh nice. Seperti teman-teman bilang guys, saya suka. Ini kan Yangki lagi nyanyi, berarti ngambil bass antara J atau nggak Dowen. Sisanya begitu guys ya. Bener nggak guys? Lanjut lagi guys. Untuk range itu ya, bener nggak? Wih, suara gitar enak banget tuh guys. Pengen di kalian bisa ngeliat di sini guys. Berarti berarti masih ada low frekuensinya dikit. Apa middle? Sorry. Nih. Tuh permen aja teng, teng, Suaranya cenderung hampir kayak trompet bahkan gue bilang Waduh enak banget itu Oke itu pakai hole Nih Nih Wah sih, Mantep ya seksi banget yang kayak Aduh eh, dong begitu guys Nih Sound bassnya enak banget perhatiin guys ini pas masuk kan gitarnya kan tang tang rada begitu guys ya lihat pemilihan soundnya Uh, pembagian frekuensi antara bass sama gitarnya gue suka banget mereka mereka main memang oktav itu udah beda frekuensi fundamental chord uh, fundamental frekuensi emang beda guys cuman di balance gue suka banget antara bass dengan gitar itu tone enak banget guys tuh wah gila nikmat sih tuh Nah sama suara One Pill sebelah sini guys Sebelah kanan kuping Wow wow Dari sini Sini Nih Gue suka deh Itu rada ke belakang di sini ada head yang cik cik cik Sabi sih mereka aran sebenarnya bagus banget guys Eh jadi jadi vokal lebih shine through di tengah Ini ini serius guys ya Keren banget guys Ini ada low frequency ini Tapi high ada di sini uh, Si high hat itu guys height sorry tengah sini oh dia pakai klep juga ya prak klepnya juga pemilihannya juga yang klep yang rada ngebody dia kiri makanan harpen nih dan masuk papa abis ini guys boom wow oh papa di double nih ya rada becoru suaranya di sini guys aplok oh itu siapa itu siapa tuh One pilih Coba Oh yang K Oh nice Oh ini udah bukan clap lagi Pas di bagian sini jadi snap guys Tuh suaranya Suara snap Tuh Ya yeah, Ngedelay gitu Oh nice banget build up-nya Oh one pill main lagi tuh guys Tuh frekuensinya makin naik kayak kayak semacam pink noise cuman bernada gitu guys ya soundnya ada sih gue gue di kayak di Nexus di uh, eh, Omnisphere nih makin naik dari sini guys tuh naik terus oh naik, masih naik terus sikat Ah, <laughs> nuansa enak banget Reve pas naik langsung dar dia selalu uh, di hook-hook ref itu pasti langsung frekuensi langsung dar gitu gue suka banget guys ini permainan automation star mixing juga ya di uh, stereo outnya tuh di kayaknya dinaikin volume cuma sekian dB gitu guys seksi banget tuh boom uh penuh banget ini suara gitarnya juga rada unik nih suaranya gue kayak gue bilang yang teok teok kayak, kayak, trompet nih guys perhatiin nih nih di sini nih tuh suaranya kayak semacam di palm mute juga Oh nice, manis banget. Sikat, kemana? Su suaranya kayak orang-orang Latin guys. Berarti <laughs> gila dong Nih guys. suaranya guys. Suara doang guys. Serius, ini keren banget pas banget ditaruh part di situ guys ini langsung nuansanya rada berubah dengan vokalnya Doon di sini guys ya ngeri loh ini manusia ini guys tuh ah gila itu ulang lagi itu partnya manis banget serius deh eh adek asik <laughs> keren banget di harmoni suara tiga mayangke guys manis banget nih gila jahat nih lagu guys nih pas dipecah nih guys uh gila gue gue gue ngerasa kayak nonton apa film Fast and Furious guys serius nah, nah, nah. asik keren banget <laughs> keren level mereka keren banget kemana One Pill ngasih suara di situ keren banget dipecah gitu guys. Wah, parah manis banget. Gila One Pill. Uh, nah, sorry guys ya, gue ulang lagi. Itu partnya manis banget diberhentiin masuk suara One Pill. Nice. Nih. Sama tren tren tren tren suara snare guys, itu keren banget, parah. Waduh, kayak dikompres sama di distort gitu guys ya. Nice banget. Gokil. Aduh, itu isi-isiannya gue gak tau guys. Ini nyaman banget yang gue bilang di, di daerah pipi kalian ini guys. Wuh, Kemana? Waduh, tight banget sini ini suara gitarnya gue gue nggak tahu deh dia, dia pakai ampli apa sama pakai stombox apa ya guys tapi soundnya dapat banget dan gue suka banget sama karakter gitarnya di sini tuh kayaknya pakai overdrive deh iya overdrive cuman di mixing nggak terlalu gede guys blend nih oh drumming ngerum banget sini asik dikasih tak tak dia udahan guys Thanks for watching. Sama-sama guys. Wah ini gila guys. Ini gue jujur gue kaget pas part nyanyi di situ guys. Itu kira suara enak banget. Gue gak bohong guys. Itu suaranya bener-bener kayak gue dengerin lagu-lagu apa Sean Paul ya kayak gitu yang eh, eh, suara gue kayak orang mau muntah. Tapi yang pasti suara Doon tadi mendominasi banget guys itu perubahan karakter langsung berubah banget terus dipecah sama Yangke suara di, di chorus di double gitu itu Jos Gandos pas masuk stop One Pill masuk kayak gitu kelar semuanya guys. Aduh guys, thank you guys sudah rekomendasiin lagu 3624 3 365247 guys. Thank you guys. Thank you sekali lagi untuk watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga. Chris, as I out. Ceplok.